Zerap, zerap, Ya. <laughs> apa cita apa cita. Sekarang kita baru sampai. Hari ini ada competition Genesis. Volume apa? Volume tak tahu 2019. Ya, 2019. Kalau korang nak tengok yang 2018, korang tengok atas ni. Cik, wajib letak <laughs> Apa yang berlaku di bulan Kau tengok atas ni, aku letak link nanti Kau tak ada, kau tengok kat bawah Kat description Tahun lepas agak Boleh lah Macam tak tahu lah Tut! Ha, tahun ni aku tak masuk sebab tak cukup orang satu lagi macam tak training kita tengok siapa yang masuk budak-budak ni masuk OKK ada yang masuk 1 ada 2 on 3 5 5 so apa-apa jangan lupa subscribe 1 OKK woi apa ni nak cindak pula Aduh Yang peliknya kita orang dapat parking Depan kereta tak tahu kita siapa Si kancil hijau Kita tengok si kancil hijau Kita orang parking kan hijau Dan ada kancil hijau Siapakah gerangan punya kancil hijau Adakah si dia Misteri pemilik dia Apa-apa Check it out Ramai orang wow. Sebab apa? Kategori banyak so ramai orang lah. Cuba letak kategori satu. Bigo ada berapa je kat, kat Malaysia ni? <laughs> Tengok kopi, tengok kopi, tengok <laughs> kopi. Hahaha. dah walau walaupun macam biasa lah tahun lepas pun lambat juga. Ha. Bagilah salam Pada mayat. So, macam biasa lah tahun lepas pun tidur juga. Ha, tahun ni pun tidur juga lah lambat. Tunggulah ni, dia orang tengah bincang apa. Ya, dia orang bincang makan dulu sebelum event Tapi event kita tak masuk pun Saya <laughs> adalah Buat tenaga Si perut Saya hari nak berjuang Kita kumpul tenaga untuk bersorak Ya, macam tahun lepas kita orang tak sempat makan Sampai malam Ni yang balai rendam untuk tahun lepas ni Sebab kita orang tak masuk Sekarang boleh makan Tak ada pleasure-pleasure <laughs> Saya dah penat, lepas ni kru battle Weh, kau lawan dengan Tuhan kot Tadi tengok dia battle, aku yang debar Nasib baik kau cover Nasib baik ada Jamal yang cerit Nasib baik menang, kau kalah tadi, nangis audition, kita tunggu lepas tak lepas. air dia koyak tadi. Sebab aku tak masuk. Kau tak terus masuk final. Wow! Saya main clean. Ha, dia main clean. Aku takut tadi kata. Biasalah ada pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi ada yang koyak. Benda boleh bincang, jangan gaduh. Nasib baik aku tak ada eh. Kau tak kau lagi koyak. memang sangat takut eh bila tengok dia dah tak ada energy. Tapi alhamdulillah dia, dia dapat buat yang terbaik. Conor McGregor lawan dengan Khabib. Setelah Karachi ya, eh, tadi saya nampak ah, Jamal kata ah, sana menang. Saya kata tidak. Kita menang. Apa nak tai-tai? Sana dah menang awal-awal dah. Tak ada buat apa. Bukan komputer. Mampu ni kru <laughs> metal. Apa-apa pun kalau yang suka Bieber, Justin Bieber man. Justin Bieber man betul. Kita tengok belakang saya. Mana Justin Bieber? Alamak, Justin Bieber dah bertukar kan? Masih non-stop nampaknya. Cipher all day. Okay, we have DJ Mindcast going for the All-Star Battle Wars. Kita tengah membincangkan perlawanan Wakaka sama Kilometer Crew di semi final. Betul. Kita masih nak ada orang ni. Ada Kau tadi ada kata yang macam tu Ini macam tu Kenapa saya kalah? Kenapa saya kalah? Okey lah, okey lah Lawan lah At least, at least apa yang korang plan tu Okey lah Jadi Okey lah Okey eh? Sikit sangat Kenapa di dalam negeri ini tidak ada? Soalan Dia telah melihat semuanya Dia kata Apa kata-kata putus anda? Apa yang anda rasa? Tentang battle tadi Kita tengok For me, Farouk macam mana? Setelah lebih 10 tahun, Wakaka masih kalah. <laughs> so, kita kita betul perlu tepukan pada mereka berdua. Mereka berdua memang sangat terbaik. Apa kata Abang Zain? Macam tentang battle tadi? So, hari ni battle pun walau macam mana pun sangat the best. Saya tengok semua dua-dua the best lah. Yes, betul. Tapi itulah. Jadi, ada strength sikit. Tapi rutin korang memang terbaik. Ya. Memang the best. Tapi itulah lagi. Terus akan lagi. datang kita akan tapau lagi. Yes, okay. betul. Don't give up. Ya, itu dah dia sedutan tadi. Ya. Yeah. Biasalah kadang kita di atas kadang kadang, kadang, -kadang rata je. Betul. Saya kalau semi final dan mereka pun kalau semi final. So fair lah kan. Oh. Ah. Nak macam <laughs> Ada, ada, ada battle. Saya ada kalah. Nak tahu kenapa kalah? Tak Mobil sorak tak cukup kuat. <laughs> tak guna betul lah. hey. muka-muka kalah. Tak tahu tak cakap <laughs> Boleh Sebenarnya boleh menang Tapi sebenarnya Hanyalah konspirasi ya, mampu tengok je. <laughs> Tak goyang nak kami macam alamak tak boleh kan ICU ni yang Itulah dia Tanya kepada Gila Battle Crew telah melawan dengan Indonesia Malaysia menang lagi What's up? Cuma tak dapat. Nombor dua pun tak apa-apa. First try setengah. Dia bahagikan sikit katanya tapi tak apalah. Dia pun nak bagi champion yang menang. So, yang nombor dua, sedih lah. Muka-muka nombor dua. Sedih kan? Tunggu tak ada hadiah. Tak ada hadiah. Dapat pun. Dapat senyuman atau salam. Wax. Ambil sini lah. Apa? Wow. Wax. Apa pendapat anda? Wax. Wax waste time ah. Nampaknya nombor satu je dapat duit. Nombor dua sia-sia. Nombor dua dapat dapat tengok orang nombor satu dapat duit. Dapat cerita ni. Nombor dua dapat lah duit. At least tak duit sikit patut tu bagilah macam sobok spring ke kan. Boleh kan? Satu ni. Bagi telur rebus ke? ah, Untuk nombor dua. Boleh juga. selesai lah sudah Genesis Dance Volume 5. Wow, Volume 5. Bagi saya <tsk> kurang lah daripada tahun lepas sebab saya tertidur tadi. Aku rasa pun rasa kurang sebab aku tak masuk. Aku datang rekod je kira vibe tu tak syok sangat lah tapi tengok long metal tadi memang syok lah, lagu-lagu pun okey lah sedap lah lagu-lagu lagu Sunny Ku Sayang I Love You Ah, kalau aku dapat lagu tu hmm memang TJ dah tak ada job <laughs> Tapi betul Macam biasa lah Dah tahu lah siapa menang Tak apa Kita Layankan je Layankan Yang mana Ka- kalah tu tingkatkan prestasi Kurangkan kontroversi Kadang-kadang kita naik Kadang-kadang kita turun Kadang kita rata je <laughs> Apa-apa pun Pernah kita nak minum Minum mamak BRJ Ya Nasi lemak ayam Daun pisang Dah besar Berkat rezeki jujur Kita jumpa di BRJ Kalau rakam lah Kalau tak rakam Ciao <laughs> Oh, oh, oh.